Когда я был молод, время я не ценил, не ценил, не ценил, не ценил. Теперь любовь, свобода выдают мне силу двигаться вперед.

отец был ассасином. Вы ассасин. Ты такой же, каким был я в твоем возрасте. Мой отец был ассасином. Вы ассасин. Ты такой же, каким был я в твоем возрасте.